死不死，长得比较壮一点，然后腿比较瘦、细一点，比较正一点。啊！你们一定要跟我站外表吗？有时候你们又站不赢，这种东西比下去真的是很愚蠢。拜托，不要站外表，这是没有意义，而且非常低俗。 痛好小啊，半路好不好？红灯呢？Hello，大家好，欢迎收看《负能量宅飞穷鲁蛇》，我是阿伦，又来到这周我们关怀弱势的时间啦。没错。 这一周短短的一周内，又收集到了非常非常多的酸民留言，不管是我个人的争议，还是频道上的影片哦。那我们从这个脸书上的争议开始讲起。脸书上最近有人在站我的外表，在站外表，说我不男不女，说什么我打什么雌性激素变成就是有打到有惊奇来之类的这种东西。那我想说的是，你们这些人。 到底长得如何？我就好死不死，长得比较壮一点，然后腿比较瘦细一点，比较正一点。啊！你们一定要跟我站外表吗？有时候你们又站不赢，这种东西比下去真的是很愚蠢。拜托，不要站外表，这是。 没有意义，而且非常低俗的。那我们从留言开始喽。心很小的 u t o b i 我告诉他，你应该用全新句点，这样子才会比较像是那些崩溃的。我们不要讲中年人啦，就是崩溃的人打的这些字，对不对？大家常常会看到那个很多很莫名其妙的句点。再来这个。 十部片内一千订阅挑战中说，真奇怪，别人骑车都没有事，就你骑车到处惹人怨。检讨别人之前，先检讨自己吧。我已经说过了吧？这些片段不是全部都我录的，所以很多人一部影片订阅就破千了，请加油好吗？都违规上高价了，还装乖乖牌，在演哪一出？看不懂。 如果这样就能争取导权、导入权，那就不用什么三读修正啊。认为可以骑就骑，那每台白牌也冲国道啊，反正速度够，我只要装乖乖牌，不占内线，变换车道，打方向灯就好。That's fucking right, dude。哥，啊，你知道吧？三读通过的高速公路法案在二零零七年就通过了，到现在已经二零一九了，嗯。 应该快十二年了吧？还是不是办呢？为什么都要没事找事做？自以为道路纠察队吗？那请问你为什么要上网当网路纠察队呢？我是觉得你仗着行车记录器，自以为很屌，到处讨人揍。我觉得有这一台单眼能够拍出这种很 g a y by 的景深，比较屌一点 不知道你你怎么看呢？被条子问话的时候，你怎么个人胆都没了？问你是不是重金，你怎么不大声点说话？支支吾吾的，屁孩一个，放影片来丢你妈的脸吗？没违规，你在怕什么？问你是不是支支吾吾的笑？ <laughs> 我我念完真的有点想笑，这。 好不顺啊！你们到底送出按下那个 Enter 前，不管是手机上的按钮还是电脑上的按钮，到底有没有看过自己打了什么东西出来？而且我回他已经是四个小时之后，你有很多很多的时间可以编辑，好吗？那同上，就是不是全部都我拍的，很多是人家提供的素材。好，这这个人打的字非常难念。那总之他是要靠别我的车上没有后照镜嘛。那我想给大家看一下我这顶安全帽。 来，我这一顶是欧洲雷布出的一个后视镜安全帽，大家可以看到后面这边是有这个一个透明的镜片的，然后它有防眩光的功能。那你在前面可以看到这里有一条，这里有一条，这个就是有点像是你开车的时候中间的那个后照镜，哎，那反过来可以看到这个镜子，对，那你在看的时候就是会可以看到这里有一条镜子，那这不太好拍啦， 如果下一次有机会有人想详细了解的话，我再拿摄影机进去拍。哦，那里面的角度大概这样，就是可以从这里看到那个位置。也就是说，我已经有了比传统后照镜更好的替代方案。那我为什么一定要把后照镜插好插满呢？当然啦，插好插满绝对是相对比较好。那你要罚就罚，我是一定有在看路的啦。 那如果罚成功了，我就缴啊，对吧？这就甘愿受罚嘛。天下说可以不要把自己当车子，马路上行驶的哪一台有轮子的东西不是车？ <laughs> 难道你要在路上当傻子吗？就 <laughs> 是 <laughs> 啊。 这个影片是想制造更多合法三宝吗？多从汽车的角度来看机车主。我拍过了，请去看看一日学长好吗？我放在右上角的资讯卡了。国家怎么规定怎么做就好。我真的觉得你很无聊，那么爱挑战政府，你被打真的是早晚而已。哦，他没有说是的，好吧，那我只好当做他是想要约输赢。而且政府要强拆你家的时候，千万不要去反抗哦。 都不要去反抗政府，你都不要提什么罚单申诉哦，好不好？就是有人要，就是做这种事情，对你用合法的方式压迫你，都不要反抗哈，都觉得法律绝对正确，政府绝对不会坑你，就跟我老爸一样。OK，无聊到爆的日常，这个留言我记得他已经删了啦，就是被太多人打脸之后他就不爱了，但我不知道为什么又截到他，所以顺便来念一下喽。 嗯，那么会说，你怎么还是乖乖骑在机车道，赶快上国道啊？不是很厉害，我最喜欢有人呛我这个了，好吗？ 别那么北然，那你怎么不去当总统？法规要怎么改都随便你。试问你考驾照是在考三小意思，考你不喜欢的台湾驾照，你怎么不去考国外的，在那边靠呗？ <laughs> 你什么时候产生了总统可以任意修改法规的幻觉啊？这个人到底这个基础的法学公公民常识怎么学的？ 迪曼又要占用内线车道，被扒被逼一点都不意外。而且影片还故意剪接，只取对自己有利的片段，而不把完整影片过程放上来，只为营造自己是无辜者的气氛。这点非常的不可取。我本身也是骑白牌的机车，也是常骑内线车道，不过都没遇到你这样情况。很明显是你刻意挑衅对方才会如此。很明显你留言没看，也不知道这影片到底是谁拍的。 明显的，你真的没在看。白牌机车不能上快速道路，这个本频道主题已经讲过无数次了。那我觉得这个人他留言前完全不用大脑，也完全不看之前的任何一个内容，就是完全没思考就对。那根据量子力学中的双缝实验结果。 如果各位没看过的话，可以先点一下这个右上角的资讯卡，或者是搜寻“双缝实验”这四个字。OK，那我直接讲结论：双缝实验就是我们在观察这个电子通过两个缝，它到底会产生什么样的结果？那很神奇的是，在你不观测它的时候，电子产生出来的结果会是一个干涉图，也就是我们所知、我们认为是泼一个能量就是打能量过去才会产生的图案。但是当你 那观测仪器去观测电子到底通过哪一个缝的时候，它又会产生我们预期中的一般的图。那它在观测的瞬间，才正式从能量变成了物质。那这同理可证，如果人不思考的话，你没有用你的意识，your c o n s c i o u s s t o think what you are，to think everything，therefore you are not exist。 好啦，那本次的双名系列大概到这边。大家如果喜欢我这支影片的话，记得按个喜欢，并且按下订阅，这样子才可以追踪到更多这种类似的影片哦。那如果你不想看的话，你也可以在底下留言告诉我这个影片很粪很废，我不想看。OK，那请你给提出一些具体的点好吗？例如说我的发型很丑啊，我长得太肥啊，或者是怎样怎样之类，就是你的批评如果是一些很具体的东西，我一定会看，我一定会想办法去试图了解。 那也在麻烦大家多多的把这部影片分享给你身边的所有朋友，不然一直一直有同样的留言，一直问我一模一样的问题，真的是非常无趣。村民们，请先练练再来好吗？那我们下次再见喽，拜拜。